äiti puhuu niin kovaa. Huuda, huuda ilosta. Siis musta on tullut teiniäiti. osto, ainakin yksi ostoskeskus, jossa on sitten niinku suht paljon leikkeitä. Voi ehkä huomasi tästä, niin mun ripset. Minun kauniit, ihanat ripseni on poissa. Mä allergisoidun neuvoja mun reissuun. Oikeasti. Nyt tää Pakko saada mulle tuhat tilaa täytää.